हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के हमारे फिर से एक नए व्लॉग में चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं बांद्रा की स्ट्रीट मार्केट के बारे में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर है बुक्स की दुकानें हैं ये है इधर इधर है दुकानें कपड़े वगैरह के काफ़ी टी शर्ट वगैरह यहाँ काफ़ी सस्ते में हर एक चीज़ तुमको मिल जाएगी यहाँ पर ये लोअर वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे टी शर्ट वगैरह हैं यहाँ पर भी काफ़ी सस्ते में हर एक चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को यहाँ पर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सब लेडीज़ों के इधर सब लेडीज़ के कपड़े हैं ये सब लेडीज़ हैं लेडीज़ हैं इधर शॉर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं कितने की वाइट टी शर्ट है दो हज़ार <laughs> दो हज़ार दो हज़ार ये सब शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं हाँ? अब वीडियो बना रहे वीडियो बना रहे हमारा काम है और क्यों बना रहे हैं हाँ इधर भी बना लो कैसे है हाँ, तो सो, सब शॉर्ट्स ही लगाए तुम कितने के है एक हंड्रेड का हंड्रेड में कोई भी हाँ, सब लेडीजों के हैं तो हाँ, लोग जेंट्स के हैं अच्छा अच्छे सब मतलब क्वालिटी में है सब पैजामा भी है ले सकते हैं आप कभी भी इधर आएंगे बांद्रा में तो यहाँ पर हर एक क्वालिटी के सब सामान मिलते हैं यहाँ पर ज़्यादातर तो इधर सब सब लेडीज़ के इधर कपड़े हैं जेंट्स वगैरह के उधर हैं चलो अभी हम दिखाते हैं उधर जेंट्स इधर ज़्यादातर ये सब लेडीज़ों की है ये यहाँ पर पैंट्स वगैरह हैं लेडीज़ के हैं ये यहाँ पे जूते वगैरह देखो बच्चों के लिए देखो दो सौ में दे दे मैडम जी टू हंड्रेड का से ज़्यादा कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे तो सब सड़क पे ही लगे रहते हैं बाहर ही शॉर्ट्स वगैरह गजब गजब के हैं ये यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी वाले आ रहे हैं सब तो भाग रहे हैं उनको सब ले ले करके निकल रहे हैं अपने अपने ले ले के अंदर जा रहे हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलिएगा ठीक है बाय